So for English, quick CC ボタン。はい、えー、日本語の皆さん、えー、こんにちは。えー、今、今から新しい命っていう中山裕太さんが書いた、えー、曲を今からします。えー、本当にこの曲を通して、えー、本当に皆さんが、えー、この動画を見て学べるように、えー、この動画を作成しました。えー、なので、どうぞ、今から新しい命が、えー、どうぞ最後の、最後の方まで見てください。そしてあと、あの、下の方に、 えー、学習資料って言って、このリソースって言って、なんか学べるところがあります。で、リンクがあって、そこを押せば、なんか PDF であったり、コードシートが載っていますので、どうぞチェックしてみてください。また、えー、日本語の録音も、えー、いらないか。 <laughs> まあ、はい。ありますので、どうぞ学んでください。 笑い共に泣きどんな壁も 笑い この動画を見てくださり感謝します。えー、この動画を見て、えー、下の方に PDF とかもありますので、どうぞチェックしてみてください。えー、また、他にも、えチャンネルに、え他の色々な賛美の動画を載せていますので、バイリンガルで載せていますので、どうぞそこの方もチェックしてみてください。また私たちも、え通訳をしていきますので、えどうぞ、これからもチャンネルを、えどうぞ見ていてください。また、高評価、えあと、チャンネル登録よろしくお願いします。見てくださりありがとうございます。 Just, just hallelujah yes が一緒にいるからイエスが一緒にいるからあまあ眩しいよちょっといつも眩しい But we need it because there's like straight up backlighting. not even like a. Not even. これちょっと見てしまった時ああ。OK! OK! Last take! Right? 新しい命 on top of the, the chair and put it like right here or over there too.